Ba maman tango bayaka kozwa napesaka bango ba gofre na 25 pourcent 25 pourcent soki maman azwaka biloko ya 4000 chaque jour donc naza oblige nabombelaka ye 1000 francs na ye soki tobandi na bango du premier nakendaka kofuta bango mpe tu le premier soki nabandaki na ye le premier ya janvier donc le premier ya fevrier bango nyonso bazwaka basalaire na bango Cahier na nga oyo nde epermetaka nga mama nionso tango aye na mbongo na ye na komi commande na ye asali ale soki eza ke po ba mama mosusu baya komona azo lela lela hein aza na mbongo te aza na posa abanda commerce sikoyo mutu alingi abanda commerce na mosusu na kati ya cahier na nga akotisi nanu ata eloko ata moko te donc batu ya bongo nde na bandaka na bango na 3000 francs na pesi ye biloko ya 3000 francs Mpo na bombele 750. Ye ake koteka, lobi na tongo tango akoya, ayeli nga 3000 francs na nga, nazwi 750 na ye, nabombeli ye na pourcentage na ye. Tii male male Mbesora azwi fonds na ye, après, atiki kozwa biloko na nga niongo, akomi kaka koya na mbongo na ye. Bon ba oyo mususu amoni ke aza na makoki na ye ba bandi na 4000 mata batu ya ba commandes ya ba 10000 bazali ya ba 15000 bazali ya ba 20000 baza ya 5000 2000 pe ez neti koko moko boye ayaka mingi awa ayaka kozua kaka biloko ya 2000 chaque jour ye azuaka kaka 2000 na bombelaka ye 500 francs na ye chaque jour ti na fin du mois Okomona napesi ye mbongo na ye. Mbote na ba ndeko nionso oyo bolingaka kolanda emission na biso ya la decouverte elongo na chaine na biso ya Cathy Kapesa TV. Topesi bino mbote partout bozuami dans le monde tolingaka bino mingi lokola bino pe bo manifestaka amour envers biso nde bolingaka ko liker nde bolingaka ko aimer nde bolingaka ko Partager oyo ezalaka ba emission na biso topesi bino mbote ba mbote ebele vraiment tolingaka bino mingi lelo emission na biso la decouverte oyo ezalaka presente par moko ya bino Pascaline Tshiungi que je suis toye lelo ko decouvrir kaka na ndenge tolobaka biso tolingaka ko faire voir bino oyo bato balakisaka te Oyo batu ba neglijaka wana, oyo batu ba budaka wana, oyo batu ba monaka tina te nde biso to mona yango tina pona ko lakisa ba ndeko mususu oyo bazalaka nango posa. Emission la decouverte lelo eye awa epayi ya maman Rose. Epayi ya maman Rose toye maman Rose alakisa biso ndenge nini basalaka ba gaufres. Maman Rose alakisa biso ndenge nini basalaka ba gaufres. Patte babetaka nini nini na nini batiaka euh, c'est par là efacilitaka ba koyeba boye efacilitaka bandeko mosusu bai oyo ayebaki kosala gofre te ayeba oyo mpe aza ayeba asalaka yango bien te aameliore ayeba kosala pourquoi pas ba bato misusu oyo baza na mposa baya koyekola epa mama rose ekozala malamu mingi awa loto epa mama rose donc mama rose lelo alakisa biso ndenge nini basalaka gofre mama rose alakisa biso gofre batiaka nini babakisaka mingi Vraiment nga na bino wana tozoya tozobetela mama Rose porte po tokoti katika pesa tv katika pesa service ah, ah nasali mai ya mungwa na ngai natie mai na basin nazwi mungwa natie na kati Azo balola ti mungwa nionso ekosila. Après mungwa nakotia stabilisant na kati ya mayi. Stabilisant iye yo oyo na otya na kati ya mai yango nde kopermettre gofre na biso esalama kitoko blouson esangani na mai ya mungwa esali lokola neti mwa pate moko ya mwa lour nde nakozwa na tie trix na nga naye kosangisa la mélange na nga oyo ezalaki déjà avant je crois omona ndenge esala hein? toza na gout mosusu oyo ya jaune mingi nasalela baproduit ya jaune mpo bakofre na nga eza ya couleur jaune oyo tobenga yango mingi nsunga na ce na baloli à chaque fois que na balola biloko na kati nazobakisa biloko na kati ya mélange na nga je crois bomona mélange na nga nde ezochange forme eh? naza na alaska nasalela alaska eza kaka mpona bagu mpo gofre na ngai ezala mwa solo kitoko na monoko mpe gwa kitoko baalaska oyo basalela bacrème Nasololaka bien soki okutani na ye kozala desi te katika pesa ye napesa yo nini ye katika pesa ye motema mala nabaloli alaska na kati ya melange na nga fo na s'assurer ke melange na nga ezobalukama bien na bagu nyonso oyo naotya na kati tosalelaka naza déjà na quantité ya sucre na nga oyo naotya par rapport ya mesure ya ya biloko na ngi nasalela tie sucre nasangisi sucre na kati ya mélange sucre totyaka ye moto asuka epuis faut s'assurer ke sucre asangani abalani malamu na mélange na yo Soki okutani na ye okozala desi te. na melange oyo esi nasalaki liboso. Ah, avant nabanda nasukola ye maboko Po na banda musala na nga. Sikoyo lokola na simbi nzete ya fufu, na simbaki ba sachets na nga po na fongola ba produits na tia na kati po na melange. Sikoyo nao sukua maboko po etape oyo nako fina sikoyo na maboko. Awa sikoyo na sukoli maboko, nako longola nzete ya fufu. Katika Pesa TV. Mai mingi te, mai moke moke. Otolomba bofre na biso mpo yango ezala mpe so olekisi yango mai omona etebi Farine nionso esangana. Ebela kitoko na melange oyo ezalaki deja avant. Ya pete pe te mais pate moko kati kati. Suka ya kofina pate na nga. comme ça ntango ekovimba nde tokobanda sikoyo deuxième étape ya kotumba mais kovimba nango ezwaka temps te eloko esalaka ke eumela te na kovimba eza eloko oyo natyaki liboso stabilisant des fois mpe tobenga yango neutralisant yango nde esalaka ke pate evimba rapide Stella longola basa ozobombama tika pesa tv Soki tobandi na bango du premier na kenda kofuta bango mpe tu le premier soki nabandaki na ye le premier ya janvier donc le premier ya fevrier bango nyonso bazwaka basalaire na bango kaye na nga oyo nde permetaka nga mama nyonso ntango aye na mbongo na ye nakomi commande na ye asali ale soki eza ke mpo bamama mosusu baya komona azolelalela aza na mbongo te aza na mposa abanda Commerce sikoyo mutu alingi abanda commerce na mususu na kati ya cahier na nga akotisi nanu ata eloko ata moko te donc batu ya bongo nde na bandaka na bango na 3000 francs na pesi ye biloko ya 3000 francs po na bombela ye 750 ye ake koteka lobi na tongo tango akoya ayeli nga 3000 francs na nga nazui 750 na ye na bombeli ye na pourcentage na ye Ti male malembe soki azwi front na ye après atiki kozwa biloko na nga niongo akomi kaka koya na mbongo na ye bon ba oyo mosusu amoni ki aza na makoki na ye babandi na 4000 mata bata ba commande ya ba 10000 bazali ya ba 15000 bazali ya ba 20000 baza ya 5000 2000 pe es neti koko moko boyaka mingi awa ayaka kozwa kaka biloko ya 2000 chaque jour ye azwaka kaka 2000 abombelake 500 francs na ye chaque jour ti na fin du mois okomona napesi ye nakangaka carte na ngai le 30 nakangi bacarte bandi calcul le 30 le 31 ah sikoyo Nakobanda na ba boule oyo nakotia na plateau po a travers plateau pe evimbaka lisusu. Mosapi na yo abimisa na huile. Po pate etikala nga na maboko te. Nasali boye kaka pona temps. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa à chaque machine échauffée rapide pour amata ntango na tumba etonga etikala nazwi sikoyo huile oyo nafungolaka tellement congolais alingaka quantité hein? soki otie bongo amona botyele biloko ya moke faible machine pe omona aoki na lanterne mais so courant eza makasi ndenge otie boye 2 3 minutes uh, abeli na ye Merci. oyo eza ba cantine oyo ba mama batekela na préféra vie claire mpo eh, la visibilité eh, mpo moto amona biloko eza na kati nde yango batyaka mingi na kati ya ba vie claire na bango wana bakomi baetikete na bango 100 franc Petit serpent, petit serpent chéri Ya madame Eliane Nitu, la patronne ya service traiteur awa ah, gofre na biso sikoyo ebeli service traiteur chef katika pesa Trois, quatre minutes.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 pour toutes vos réservations contactez maman katika pesa pour vos cérémonies réceptions manifestations vos fêtes de mariage vos fêtes d'anniversaire graduation barbecue événements même les conférences service traiteur katika pesa toujours à votre service qualité supérieure des recettes et repas. sousu, c'est local. mindele bazosala parce que esalami na kin marché pourquoi pas bagofre ndeti ya boye mama na biso asali gofre kitoko boye toke nango mpe na supermarché totia yango mpe bandi koteka bato mpe bazosomba bazolia nga mingimingi nalobaka consommant congolais opération consommant congolais tokonsomaka ya biso moko toza na te kaka toliaka kaka ya bango mpo eh, eh, eh, mondele asali mpo boye toza na bato baza na batalent toza na bato ba soki olie eloko naye po oki bien obi ah non ondima te ke congolais na biso mutu asali yango est ce que eza kaka oyo esalama po ba congolais nde ezalaka ya mabe ya bango nde ya bien moi je crois pas maman rose asali biso gofre kitoko komona nde maman rose azosala gofre naye vraiment je sais pas je manque de mot donc gofre moko bien komona yango kaka boye propre donc tokanisa lokola oyo kaka bango basali nde ezalaka ya bien mpo mundele asalaki mpo batya yango na super marche tolongola complexe wana tosalela biloko na biso moko toliaka ya biso ezala mabe te ezala malamu makasi maman rose maman rose bandeko balanzi bamoni yo ndenge osaleli biso gateau osaleli biso goffre moko kitoko tokotala na pati na yo ntango obandaki obandaki na mungwa pourquoi kaka mungwa na mai nde fo banda na yango Bon na bandaka mingi na mungwa po omoni mungwa il faut elemba na kati ya mayi e se dissoudre ti ma ba mbuma mbuma nionso ya mungwa esila etikala mayi yango wana nde tobandaka nanu na mungwa po yango nde ezalaka makasi par rapport ya ba produit mosusu totiaka na kati. Après mungwa namonaki otie produit moko baobenga stabilisant stabilisant wana après avoir kotia yango namoni esali hein esali yango kilo et pogna esali yango bongo. Oui stabilisant esalaka mingi kilo bon stabilisant toza na ba modèle ebele toza na oyo ya ya pirata na oyo mosusu ya malamu okoyeba stabilisant ya malamu Tango obet pate nango ndenge esalaki kilo wana nde oko comprendre que eza stabilisant moko eza melange te eza vraiment pure kaka nde basali yango ya kitoko tandis que oyo mususu wana ba sangisaka sangisaka mua ba produit na mua ba lokuta soki obeti bongo oko mone au lieu que azala kilo aza kaka mayi mayi kitoko vraiment te nde difference tango toyebaka ba stabilisant ya malamu apartir ya pate oyo nde nabetaki yango moko na mayi ya mungua. Euh merci maman Rose et après namonaki otiaki euh, colorant colorant yango ozwi mwa quantité ka ya moke boye otie est ce que soki otiaki boule wana mobimba elingaki esala ndenge nini Oui, hein, so natiaki boule ya mobimba elingaki eleka. Pourquoi po euh, colorant biloko nyonso nde nasala yango ezalaka bien calculer. Nayebi que nazalaki kosala autant de bikolo na nga ya farine alors colorant na nga pe il faut nayeba po nayebi quantite oyo nasombaki po ndenge ezalaki muke wana ezalaki ebele na kati ezalaki vraiment calcule nayebi quantite wana nasala yango pona autant de bikolo mais wana lokola Quantite oyo nasalelaki wana esengaki nazwa mwa ndambo ya colorant mpo natya, mpo soki nalekisaki, botala mwa ndambo ya colorant natyaki, couleur oyo esali. Alors soki nalekisaki, seke elingaki ezala na couleur oyo te, elingaki ezala couleur moko exageree. Merci maman rosa après na monaki otie gout moko bazo benga gout trix et soki na tali bien na monaki otiaki yango lokola misatu tango otie misatu bongo seke oyebaki dejà quantite ya nini ya ya farine na yo? Oui. Biloko nionso kaka nde nalobi lisusu na ebandeli eza bien calculer. Nakoki ko exagerer ba gout te po de peur que eya kobebisa melange na biso. Tricks wana eza kaka juste gout par rapport kaka nde tolambaka te, toza na mua posa ya litungulu, ndembi, ayi, ndenge moko pe na ba gaufres oyo tozosala. Okotala mua ba gout wana oyo epesaka que non esala mua solo kitoko et puis gout kitoko nde totiaka tiaka na kati. Y compris na ba tricks wana nde bo monaki. Otie nini comment on appelle otie levure epuis tango ozo tia levure olobi na tie levure ya graine a part levure ya graine eza na levure mususu ezalaka? Hum toza na ba levure ebele na monde ya ya ba gaufre toza na levure chimique nayebi te soki boyebi levure chimique ezalaka na kati ya papier boye ba dessina pe gaufre likolo wana mais nga nasalelaka levure wana te nasalelaka mingi quick po quick pe eza levure. Yango wana na preferaka plus kosalela levure oyo ya graine wana po dejà na kati ya melange na nga stabilisant azo jouer pe role lokola levure po yango pe avimbisaka rapide par rapport ya levure oyo ya graine wana. Maman Rose est ce que ekozala kaka ekozala obligatoire otia ba ba ingredients wana nionso na ordre tout comme po okoki obanda na oyo ya suka osukisa na oyo ya ebandeli? Eh eza eza eza eza logique obanda ndenge obandaki il faut mutu nyonso ntango osala gaufre abanda kaka na na mai mungwa eh, stabilisant eh, voilà Oui, eza obligatoire kobanda kaka nde nabandelaki wana. Nabandi na mai ya mungwa. Mai ya mungwa esengelaki nanu ese dissoudre. Par après nde na koti na stabilisant po nayeba stabilisant na nga eza ya malamu to eza ya mabe. Après ya misatu nde na tiaki colorant na nga po naluka sikoyo na tala couleur nini oyo eko bimisa na kati ya stabilisant na nga po yango nde sikoyo eko pesa forme ya ba biloko nionso wana. Nde na bandi ko kita na ba produits na nga ti na suka. Nayaka ko sukisa na quick po na stabilisant dejà asalaka mbuma. Soki oyebi ko balole malamu te asalaka mbuma mbuma mbuma bon pona ko eviter eza na mususu pe ako banda atie en desordre mais tangu aye omona melange na ye na suka na ngo esali mua ba mbuma mbuma ako mituna te yango mbuma ngo eza ndenge nini ako comprendre te ako kanisa ya mususu melange na ye ebebi yango nga na preferaka na bandi na nde na bandelaki wana pona ko sukisa naye kotia sikoyo poussière na nga ya ya quick yango nde sikoyo ekosangiska sikoyo ba melange nionso wana ebimisa yango nde bomonaki ebimisaki yango kitoko na kati ya bassin. Vraiment ba ndeko balandi kaka ndenge maman rose alobi ebimisa yango ndenge bo za ba forma dejà ba maman mibale pluriel ebandaka na de ba maman mibale wana soki pe ba ke ba forme lisusu ba maman mibale mibale ainsi de suite nde bongo bokomona toko avancer nde bongo bokomona mboka na biso toko zua mua impa C'est comme ça batu faut bayekolaka misala hein faut batu balakisaka batu bayebaka bayekolaka misala eza mabe te eza malamu pona developpement mboka na biso. Euh, maman Rose, un peu de curiosite, namonaki yo na ba cartes moko wana et puis namoni yo na cahier, c'est que ah vraiment soki osalaka yango ya ebele depot bato bayaka kozwa ou comment? Hmm, eza eza lokola mwa mini depot na nga na kati ya ndako nasalaka napesaka ba maman Bon ba carte na nga oyo eza lokola ba carte ya mapa mais mapa te eza ba carte ya ba gaufre ba mama na tongo na salaka boye na sali mwa sac na nga farine ba melange na nga ka nde bomoni na tumbi gaufre na nga butu butu tongo etani ba mama baye baye kozwa tongo bayaka mama ye na mbongo na ye na komi ye na kati ya kaye na nga na na kaye na nga ya comptabilite Soki na komi maman na kati na yebi ke maman apesi neti awa to moni maman oyo apesi 4000 francs na ye na komi ye soki aye maboko pamba aza na mbongo te ayebisi nga alingi abanda na na mbongo te mais na lingi na banda ko teka po bombela yanga pourcentage bon na maman oyo na yebi te na pesaka bango biloko ya 3000 francs Na pesi ye biloko ya 3000 ye ake ko teka na 3000 nga nao bombela ye lokola 750 francs na tongo tango akoya ayeli nga mbongo oyo akendela ye ko teka na pesi ye lisusu mususu ti male malembe mukolo oyo amoni ake azui sikoyo fond na ye soit azeli na suka sanza soki na futi ye mbongo na ye nde ala bandi sikoyo na fond na ye tobandi ko kende euh. hein na mbongo na ye esi ainsi de suite eza pe na ba maman mususu oyo aza na mbongo na ye amoni ke non nga au lieu na kende kozua niongo malamu na banda na fond na nga bayaka na bango pe aye azui biloko na ye ake ateki nga na bombi kaka pourcentage na ye fond du mois na futaka bango chaque le premier ba maman nionso mois na libere bango nga pe na tikali na oyo ya ngai bongo nde tozo tambola maleme malembe. Vraiment bozoka nde maman rose azo loba en tout cas nga esali nga bien makasi komona mutu ba financer ye te nini te ye moko kaka azo initiative na ye ya kosala ba kosala ba gaufre puis batu bayaka kozua batekaka hein vraiment c'est encourageant ce sont des gens ya ko ya ko ya ko encourager ya kofongola te loko moko ya munene en fait que botie ba machine ebele azo former batu nde boye kosilisa ba bato balinga kovanda kaka na sa ba nzete wana Yo jeune fille ovanda no kaka sans nzete otonga no kaka batu otala no kaka alati nini asali nini ozo perdre temps ba temps wana ozo perdre na yako luka maman rose oyekola ata kosala goffre ezala bien pona developpement ya mboka na biso totika distraction mboka oyo batu bako wuta ayer te baya kobongisa yango eza kaka ke bana mboka oyo ayebi kosala boye oyo ayebi kosala boye boluki bosali en sorte ke Batu bayekola misala ba fimer bokanisa lokola soki boboti vie esuki vie esuki te euh, la vie continue so, soki boboti vie ezo continue eko se decourage te ah nga na mwana na otikele nani ya koyekola ata goffre hein yaka pa mama Rose ye aza na ye awa oyo oyekoli goffre okomi kosala goffre na yo nde ozwaka ata mwa 1 franc na yo esungaka yo puis Okotika noko okotika okotika pena kovanda na sa nzete okobosana obosa parce que bovanda ba sa nzete abotonga po ozanga po eloko ya kosala ezala te loso ozwi mwa place no moya otelema loso oyebi ata eloko no metier no moya osala euh, moi je crois que okotika mpenza et puis euh, bokobosana kovanda na ba sa nzete wana bovandaka mpona osala n'importe quoi euh, mama rose nalingi nayeba parce que tomoni kaka goffre Seke à part goffre oyebi lisusu kosala nini oko ko osala pe o expliquer batu à part goffre osala ka boye osala ka boye donc oko oyebisa biso. Oui à part goffre bon mwa ba misala mike mike ya maboko na yebi mingi na yebi kosala ba cake na yebi kosala beignet na yebi kosala yaourt na yebi kosala ba jus baobab Haa ba jus na biso ya ba 100 francs oyo bana ba melaka melaka oyo ba jus cara wana nayebi kosala ba melange nionso wana ba kisi ya ndaku pe nasalaka ba kisi ya ba insectes biloko nionso wana nasalaka. Euh bozoka nde maman rose azo explique biso ee nga pena esala nga bien hein. Esala nga bien kokuta na batu lokola ba maman rose boye ayebi kaka goffre te ayebi kosala kisi ya ndaku ayebi kosala galette parce que oyo eza goffre goffre na galette c'est deux choses different ba galette oyo ba poussière wana ayebi kosala ayebi kosala mwa biloko ebele ebele oyo bino boyoki maman rose azoloba awa donc soki tofongoli centre moko totie maman rose abanda kolakisa batu ekozala bien Aah en tout cas yo ozala bien makasi koye kozala na batu bayebi misala boye mais aosala yango kaka na fond na ye moko soki pena mutu aye a financer ye mutu mutu oyo aza na posa ya ko diminuer taux ya chomage na mboka batu ya kosunga bango ye oye ofongoli centre moko yo osombi ba machine botie ba farine en jeux maman rose aza wana ako former batu aoboya te ako former akolakisa batu nde bongo mboka na biso eko evoluer nde bongo mboka na biso eko avancer en tout cas Consommons congolais na loba yango heure nioso consommons congolais totika complexe ya oke kana ki ga toi kin marche ee ebo gofre kitoko boye lokola ya maa rose soki oza kidiba nga ee non non ya na nga pa maa rose na somba na nga ba gofre na nga ya quantite na liaka pina na tongo bo meli pe ti na gofre po ozela ka kanga journee opa kanga oza tili pa kanga journee ko ya so oyaka 13 heure ti 13 heure aa maman papa Boliaka ba gaufre consommons congolais tolia biloko na biso moko hein totika ba complexe wana biso ba congolais toza nango wana faut olia eloko faut ozela kaka eh oyo ya kin marche mais ya kin marche nde batia yango nini ya kin marche nde basala yango na nini donc consommons congolais kaka ndenge ngai naloba nanga consommons congolais toliaka biloko na biso moko totika ba distraction totika eh, ba complexe wana toza nango wana faut nalia kaka eloko ya kin marche mm -mm. en tout cas maman rose je sais pas comment vous remercier je sais pas comment vous féliciter je sais pas quoi vous dire donc je manque des mots en tout maman rose euh, est ce que conseil nini okopesa na bandeko balandi yo oyo ba surtout ba jeune fille ba jeune fille hein, ba jeune fille oyo balingaka kovanda baza nzete onaka batongaka oyo bayebi mosala te conseil nini opesa bango Hum nakopesa conseil na ba ndeko nionso bazolanda nga, ya liboso tolongola distraction, ya mibale tolongola kiminene, naza awa natangi classe mais vu que mboka na biso na ba realite oyo tokokutana nango moyen ya kokende koluka kotambola ou bien kovanda kosengaka batu eza te, naluki na creer mua eloko na nga po lelo lobi Naluka na lutter na ba nzala, na ba pasi, na makambu oyo eko komela biso na sa mokili oyo. Au lieu ya ke ovanda o kanisaka kaka na senga mutu un tel, na beta mutu un tel matolo te. Misala ezali ya ko yekola po ko luka ko sala po to longola oyo nionso toko ko mona crise kati kati na bomoi na biso pe na mboka na biso. Donc bo ya ba oyo nionso baza na posa ya ko luka ko yeba musala bo ya nga na zali wana pona ko lakisa bisika oyo oza na ba difficultes. Tuna question na kozanga te pona ko repondre donc oyo nakoki kopesa conseil yango wana na balandi oyo nionso bazolanda biso. En tout cas ba ndeko balandi tokomi kokoma na suka ya emission na biso awa tozalaki bongo na commune ya Kimbanseke precisement na quartier Kingasani na avenue Maswa et batu bayebi Kingasani bako comprendre tozalaki juste na avenue Maswa euh, croisement euh, direction lycee euh, Palazolo toza non loin wana maman rose avandi wana na avenue masua soki oye otuni ye ata na coin wana bako yebisa yo ke maman rose azalaka awa parce que ayebani euh merci vraiment maman rose na musala kitoko ozo salela biso euh tokozanga te ko remercier ba ndeko nionso balandaki biso euh Merci na ndeko na biso asungaki biso na bilili Sion Kabasele autrement appele SK. Euh, merci na Jonas Munganga oyo azalaki bongo na realisation. Euh, merci na Papa Rigen yo mpo ozalaki wana mpo na kosunga biso toujours mpo na bilili eleka kitoko bandeko bamona biso. Euh, merci na Papa Jeff euh, mpo oza wana toujours mpo na kokoche biso euh, kolakisa biso euh, nzela nini tokoki kolanda mpo to avancer mpo tozala malamu. Euh, merci na Mama Katika pesa eeh maman oyo alingaka bana to nalobaka eza ba maman misusu balingaka bana te maman katika pesa aza maman amemaka bana na motema na ye maman biso mpe tomemaka yo na motema merci na yo merci na equipe technique na yo mobimba euh, merci na ba, ba abonne na biso nyonso oyo bolingaka katika pesa tv merci na bino euh, tokozanga te toujours euh, kolakisa bino babiloko ya sika tokozanga te kolakisa bino kofaire découvrir bino Oyo bato ba mona, nga naba oyo bato ba monaka tina te biso tomona yango tina oyo bato ba betaka kara nzoka yango nde eza important yango wana biso toyaka toujours na emission nabiso la decouverte tolakisaka bino oyo tozo mona bato oyo faut faut totia maboko bato oyo faut bakosala ke developpement ya mboka na biso quoi euh merci na bato nionso balandaki biso euh merci na famille mavungu euh merci na baninga nionso merci na maman Jenny Denia hein Sœur moko ma mawa asunga toujours na losambo merci na famille mupemba deo mupemba euh, gael mupemba euh, euh gaga mupemba merci na bino eh, merci na mael mupemba ba merci ebele eh, na bandeko nyonso boza wana toujours mpona kosoutenir biso na baprière na makambo ebele ebele eh, ngai nde nalobaka elongo na nzambe ekosimba elongo na nzambe toko avance elongo na nzambe euh, nyonso ekozala biso malamu euh, nakomi kopesa napesi bino ba merci ebele namoni tokutani na bino na mbala nsima na émission mosusu oyo ekoya tokozanga te toujours lokola tozalaka découverte tokodecouvrir lisu ya ebele merci beaucoup Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, Chef Katika Pesa na Purchase Etats-Unis. your tracks today.